Macam tak percaya ni Alan Gambit dah tak ada Daripada tiga orang Tinggal dua orang je Itulah pasal Jangan tak percaya tu Semuanya hilang Gua tak perlu backup lah Dragon Malik sudah pilih dia punya kubur sendiri Dia sudah salah tiaw Sapa sapa cucuk gua punya kerja Belum pernah hidup panjang lagi lu tahu Tia Abah tak buat Tia Abah tak minta dua kali dia percaya je kau Abah Ayah dah gila ayah